ゆっくり絵付きラジオドラマ「ニュードロ劇場」第2話これまでのあわず赤は馬を押し始め4匹目は君は少女いいを残すばかりさあ楽しい劇場の始まり始まりえにゃんだきゃこのすべすべさんあったかよ ちょ、やめろ、くすぐって。マジ。うわあ、感動のご対面ってか。でも、そこ俺の手の上。ムズムズするから早くどいて。うるせえし。あ、もうどれが妹かわかんねえや。お、最後の一匹が生まれ落ちそうだな。ちょっといたずらしてやろうかな。 十分吸い上げた後だから少しくらい大丈夫だろう。砂糖自ら取り出す。そして、口に加えて、甘、思いっきり。そして、戻す。吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、吸う戻す、す、から離れる前の赤湯だからこそできる芸当だ。こんなガラスでできたおもちゃあったな。なんだっけそうだ、ビードロだ。ああ。 楽しいな胎児の生命力もあってこそだな。ユードロ特許出願中、なんてね。おい、チビたち注目。お前らの姉さんだぞ。マリサの方も妹たちを見たら、すっかりさっきのことは忘れたらしい。あんこの、ほら、楽しいユードロですよ。あれ やめてあげてねとか言わないな。距離が近すぎて、化け物か何かにしか見えてないのかもしれない。それとも、俺の唾液が混じったせいか。あ、ついに生まれ落ちちゃった。そうそう。早いとこあれを施さなきゃ。ほいキャッチ。降りて降りて。よしよし。ちゃんと姉妹だと認識したみたいだな。紙コップで隔離する。手で押さえると潰されちゃいそうだしね。こんなので十分。 赤湯の成長は早い。生まれて12時間が勝負だそうだ。原理はわからないが、赤ん坊のうちに体内に水飴を注入すると、その部分へ重要器官が集まり固形の中枢あんこになるらしい。中枢あんが硬化するということは、そこが破壊されない限り、ちょっとやそっとのことでは死なないということだ。ほらこれでも食ってな。で、何が痛かったの 言ってるのマリサどこも痛くないや。お兄さんバカなの。残りの4匹にも同じように中枢アンコーティング処理を。うん。なんでお前らはいちいち俺のノスタルディを刺激するかな。そんなこんなで1匹ずつ取り出して全員の処理終了。はい、ゆっくり整列。俺が君たちのお父さんなわけだが。 さんは、そんな不細工なじじいじゃないよ。わけないのなんでそんなこと言うのマリサ。この人はお父さんだよ。奪うよ。知らない人だよ。お父さんにひどいこと言わないでね。まさかの唾液効果か。さすが未知なる単細胞。この姉マリサが姉妹を統率してくれやらずなんだが。マリサお父さんに修理修理しちゃうもんね。 修理修理ゆうおれおやわてれねむもうゆう修理修理ゆゆゆねえみゆこのすべすべさん来てるよお父さんだああこいつ4番目に生まれたやつかお姉ちゃんたち何言ってるの人間さんとはゆっくちできないよそうだよ違うよお父さんだよそうだよプんプんプんプンプンおらおいお前 マリサお姉ちゃんに、スリスリしてこいよ。喧嘩やめてくれるかもよ。お姉ちゃん、うわ、喧嘩気にあえねえ、スリスリ。そうきたな、レイム。レイムは甘えんぼさんだね。スリ、スリ、スリ、スリ、スリ。他の姉妹たちは、俺のことを人間さんと顔兄さんって言うけど、俺は誰だいお父さんはお父さんだよ。お姉ちゃんたち。 ケンカにゃいでほちよ。ゆえん、お父さん。思った通り、姉マリサの表面から俺の大液成分が映ったみたいだ。しかし、未成熟な赤湯とはいえ、こうもうまくいくとは。省略するが、要するに全員、姉マリサとスリスリさせたら、俺を父親と思い込んだようだ。妹たちを親がいない。 さて、小指のマリサ。お前さっき俺のこと、バカとかジジイとか言ってたよな。答えないが、この反応は覚えていそうだな。もともと賢い誤解なんだし。お仕置きだ。潰さないように気をつけてくなごめんなさい、ごめんなさい。マリサんのの、お嬢さんやお父さんってわからなきゃだの。だからずすぎて何言ってるのかわからん。少し持ち上げただけだが。 赤湯にとっては、ビルの3階くらいの感覚だろうか。いいとも話してあげるよ。地面さんが消えたよ。お空を飛んでるみたい。この高さからだけど、ね。マリお空を飛んでるゃ。取り切ったあんこを手早く集める。ちょっとぐらいゴミが入ってもあんこに変換されるので大丈夫。 普通のまんじゅうの皮を移植オレンジジュースをかければほら元通り悪いことしてお父さんを怒らせたら痛くて怖い目に合わせるからな前買っていたハムスターの檻があるので入れておくでもお父さんと一緒じゃとゆっくできねえよ俺がそこに入れるわけないだろうが早速俺を怒らせたいの 子でいるよゆっくちりた郎さんマうよよきないけど嫌わないでーさん長い生活が始まるゆっくりえつきラジオドラマユードロ劇場第2話原案ユードロ協力としあきたち制作ラジオゆっくり 次回もお楽しみください。